Було це дуже, дуже, дуже давно. Французький король Генріх І сидів у замку, нудився без дружини Анни Ярославни і вигадував назву для столиці своєї держави. І от нарешті вона повернулась від батьків з великим клунком книжок з бібліотеки Ярослава Мудрого і делікатесами з батьківщини. Е? Генріх миттю вперш мацала. Поріж, сказала королева. Поріж! Відтоді столицю Франції так і називають Париж.